ना नो न सदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था Thank you. है बा करता ऊंचे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता पश्चिमी घाटियों के साथियों के गिरोह की मदद से शिवाजी ने कई किलों पर कब्जा जमाया और औरंगजेब के सिपाह सालारों को खूब परेशान किया दक्कन के मुगल हाकिम उससे इतने खौफजदा थे कि वो अपनी हिफाजत के लिए उसे धन देने लगे यही वो चौथ यानी लगान का चौथा हिस्सा था जिसे मराठा जहां जाते वहां वसूल करते इस तरह मराठा शक्ति बढ़ती गई और मुगल सल्तनत कमजोर होती गई संपत राव जी विश्वास नहीं होता कि यहाँ की सारी जमीन कभी बंजर थी सब शिवाजी महाराज के करामात है उन्होंने शुरू में ही ठान लिया था कि यहाँ के कुनबी और किसानों की जिंदगी बदल दूंगा हम्म। इससे तो कुनबी खुश हुए हम्म। लेकिन महाराज ने अपनी बिरादरी वालों के साथ कई बार ठीक से सुलूक नहीं किया जावली के चंद्रराव मोरे की बात कर रहे हो बिरादरी वाले तो थे मगर रैयत के दुश्मन जो ठहरे तुम चंद्रराव मोरे की बात कर रहे हो महाराज ने संभाजीराव मोहित तक को सबक सिखाया जो महाराज के मामा लगते थे लेकिन स्वराज के असली दुश्मन ठहरे आदिल शाही और मुगलिया सल्तनत हाँ मगर दोनों के खिलाफ महाराज एक साथ कैसे लड़ते जब सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह स्वर्गवासी हुए तो औरंगजेब जो दक्कन का सूबेदार था बीजापुर हथियाने की कोशिश में लग गया तब शिवाजी महाराज ने संदेशा भेजा कि वो उनके साथ मिलकर बीजापुर के साथ लड़ने के लिए तैयार है लेकिन इससे उन्हें क्या मिला अरे भाई वो मुगलों से ये जो चाहते थे कि वो उन्हें स्वतंत्र सत्ता माने ना कि बीजापुर का बागी सरदार और औरंगजेब मान गए <laughs> अरे वो बड़ा चतुर था उसने कोई पक्का वादा नहीं किया तो फिर क्या महाराज ने मुगल इलाकों पर धावा बोलना शुरू कर दिया जब बादशाह शाहजहां की बीमारी की खबर मिली तो औरंगजेब ने कहीं जाकर शिवाजी महाराज को संदेशा भेजा रघुनाथ पंत के साथ जो औरंगजेब के दरबार में शिवाजी की तरफ से दूध बना हुआ था पहले तो तुम्हारा शिवाजी राजा मदद का पैगाम भेजता है और फिर मुगल इलाकों में लूटमार मचाता है ये आखिर क्या मजाक है हुजूर, शिवाजी राजे अपने किए पर पछता रहे हैं उनकी दरख्वास्त है कि उन्हें माफी बख्शी जाए इसके अलावा और जिन किलो और इलाकों पर उनका कब्जा है हुजूर उन्हीं के पास रहने दे शिवाजी राजे तो आपकी ओर से सिर्फ उनकी देखभाल करेंगे शिवाजी की हिमाकतें तो ऐसी नहीं है कि बख्श दी जाएं। मगर उसने अफसोस जाहिर किया है लिहाजा हम उसे माफ कर देते हैं हुजूर की इनायत है शिवाजी राजे हलफ उठाते हैं कि वो उनके पिता के जागीर का इलाका कोकण का इलाका मैं किलो के निजामशाही का वो इलाका जिस पर आज आदिल शाही का हक है उसे महफूज करके सिर्फ आपके लिए उसकी देखभाल करेंगे 500 घोड़सवारों का रिसाला लेकर सोनू पंत को हमारी खिदमत में पेश किया जाए तभी हम शिवाजी की दरख्वास्त पर तवज्जो करेंगे जो हुक्म मीर जुमला शिवाजी के कॉल पर एतबार नहीं किया जा सकता उस पर निगाह रखो बंदा कोई कोताही नहीं बरतेगा हुजूर और अहमदनगर के सूबेदार को भी आगाह करो कि मुगल फौजों के हटते ही शिवाजी शहर पर हमला कर सकता है शिवाजी महाराज ने अहमदनगर के बजाय कल्याण पर धावा बोला जहां बहुत सारा शाही खजाना जमा था वहां से आगे बढ़े और कई और गढ़ों पर अधिकार जमाया जिनमें सबसे कीमती था माहुली आई साहिबा हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं शोभा आप तंदुरुस्त हैं खुश हैं हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी है ये लीजिए माहुली के किले के खजाने की चाबियां माहुली का किला राजे क्यों पुराना जख्म हरा करते हो हाँ साहिबा वो दिन हमें आज भी दिखाई पड़ता है आपके आबा साहेब माहुली का किला उतर कर नीचे गए पैदल सर पर पगड़ी नहीं कमर में तलवार नहीं साथ में नन्हे मूर्त जाशाह माहुली छीन गई बिना शर्त समर्पण करना पड़ा था उस दिन इच्छा हुई थी कि किले से फलांग कर हम अपनी जान दे दें। आई साहिबा। अगर आज आपके पिता यहाँ होते हमारा घुड़सवार बंगलोर के रास्ते पर है हम माहौली का किला बाबा साहेब को सौंपना चाहते हैं नहीं राजे उन्हें सुल्तानी मुमानियत है होगी किला उन्हें हम पेश कर रहे हैं सुल्तान से हमें क्या डर बेड़ियों से बंधा हुआ इंसान उनसे दुलार करने लगता है क्यों नहीं तलवार उठाकर बंगलोर से बाहर निकले आई साहिबा आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला औरंगजेब शाही तख्त पर अपना हक जमाने के लिए दिल्ली की तरफ पड़ रहा है भाई भाई के बीच महाभारत होगा दिखता है हम किसकी मदद करेंगे राजे ये मुगलों का आपसी मामला है वो निपटते रहें हम तो मौके का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे इस वक्त जितना इलाका जितने किले छीनते बने छीनेंगे शुक्र है खुदा का कि शहजादा औरंगजेब दिल्ली लौट गए परसों से वह हमारे लिए खतरा बने रहे हमने बाहरी दुश्मनों से तो नजात पाई है मगर हमारे अंदरूनी दुश्मन चूहों की तरह यहां वहां सल्तनत को कुतरने की हिमाकत कर रहे हैं वक्त आ गया है कि हम उन चोहों को मार भगाए बल्कि उनकी बिलों को हमेशा के लिए मून दिया जाए बड़ी साहेबा जिन्होंने वफादारी की कस्में खाई हैं वही बगावत को बढ़ावा दे रहे हैं जो फर्जंद सल्तनत आदिल शाही कहलाते हैं वही अपने बेटे को तबाही करने पर उकसाए तो सल्तनत का क्या होगा बड़ी साहिबा हमें बिलावजह जलील किया जा रहा है हमारे दुश्मन हम पर कीचड़ उछालकर हमें बदनाम करना चाहते हैं राजा शाहजी भोसले आप समझदार हैं हमारी सल्तनत के पुराने खादिम हैं हमें उम्मीद थी कि आप अपने बेटे को सही रास्ता दिखाएंगे मगर ऐसा नहीं हो रहा है क्या आप अपने बेटे की हरकतों से इत्तेफाक रखते हैं या हम ये मान ले कि फर्जंद सल्तनत को सल्तनत से ज्यादा अपने फर्जंद की परवाह है बड़ी साहिबा हम तो सल्तनत के सिपाही हैं सामने जाकर लड़ना हमारा धर्म है राजनीति की गंदी गलियों में घुसने का हमें कोई तजुर्बा नहीं फिर आप अपने बेटे को रोकते क्यों नहीं उस पर जोर डालिए कि तमाम किले और इलाके सल्तनत को लौटा दे बड़ी साहिबा हम अपने बेटे के साथ बरसों से कतई ताल्लुक कर चुके हैं अब हमारा उस पर कोई जोर नहीं उस पर जोर डालकर हम बेइज्जत नहीं होना चाहते सल्तनत जिस तरह चाहे उसके साथ सुलूक करे हम कुछ न कहेंगे अगर हम ये हुक्म दें कि राजा शाहजी फौज लेकर जाए और अपने बेटे शिवाजी का सर कुचल दे तो मेरे लिए नामुमकिन बड़ी साहिबा बाकी आपके हाथों में तब हमारे पास आपको कैद करने के सिवा कोई और चारा नहीं हम ये जानना चाहते हैं कि आप में से कौन है जो इस जिम्मेदारी को उठाने की पहल करेगा एक मामूली वतनदार हमारी सल्तनत को चुनौती दे रहा है और हमारे बहादुर जमीन ताक रहे हैं गुस्ताखी माफ बड़ी साहिबा शिवाजी इस वक्त मामूली वतनदार नहीं है उसके हाथ में इस वक्त चालीस किले कई सौ घुड़सवार और पचास हजार पैदल सिपाहियों की फौज है हमारी फौज से निकाली गई पठान टुकड़ियां भी अब उससे जा मिली हैं उसका सारा इलाका पहाड़ियों जंगलों से घिरा है जहां से वो छिपकर छापे मारता है शिवाजी से सामने लड़ना मुमकिन नहीं वो सामने आता ही कहां है यानी आप सब लोग उससे इतने ज्यादा है कि मुकाबले के नाम से किकी बंद हो जाती है फिर हमें ही उसका बंदोबस्त करना होगा इस बंदे के रहते बड़ी साहबा को जहमत उठाने की जरूरत नहीं जीते रहो अफजल खां हमें तुम पर नाज है मैं हुजूर के सामने हलफ उठाता हूं कि शिवाजी मरहटे को मैं उसके टट्टू के उठा लाऊंगा और मुझे घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ेगा खुले मैदान में उतरकर मुकाबले के लिए तैयार ना हो तो तुम्हें उसे फरेब से घेरना होगा डरा फुसला कर उसे ये यकीन दिलाना होगा कि हम उसे माफ कर बहाल करने को तैयार हैं जैसे भी हो उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ आप बेफिक्र रहें बड़ी साहिबा उसे पकड़कर मैं आपके सामने लाऊंगा जिंदा या मुर्दा ये अल्लाह तय करेगा निकलने से पहले सारे देश मुखों और मराठा सरदारों को हुक्म भेजो कि वो शिवाजी के खिलाफ हमारी मदद करने को तैयार रहे वरना हम उनकी जागीरें जब्त कर देंगे सुल्तान अली अदिल शाह वाली विजापुर का अजराह नवाजिश शाही फरमान कान्होजी जेधे के नाम सन सहूर दस सौ उनसठ शिवाजी ने हमारे इलाके के कई किलों पर नाजायज कब्जा जमा कर रखा है उसे वहां से बेदखल करने और शिकस्त देने के गर्ज से हमने खान आजम अफजल खां जंग बहादुर को उस सूबे का सूबेदार मुकर्र किया है लिहाजा आपको हुक्म दिया जाता है कि आप उनके कहने के मुताबिक चलें आप इसे अपना फर्ज समझकर शिवाजी को कुचलने और नेस्तो नाबूद करने की हर मुमकिन मदद करें लगता है हमें कुचलने की पूरी तैयारी की गई है आबा साहब ने क्या रवैया अपनाया सुना है उन्होंने आपके मामले से हाथ खींच लिया है तो और कर भी क्या सकते हैं अफजल खान कितनी फौज लेकर आ रहा है बारह हजार घुड़सवार बारह सौ के करीब ऊंट सत्तर हाथी और कई छोटी बड़ी तोपें आदमी तो हमारे पास ज्यादा हैं लेकिन ना इतने घोड़े और ना इतनी तोपें राजे हमारे लिए क्या आदेश है ये सर जी हम अफजल खान से लड़ेंगे लेकिन मैदान में नहीं जंग वहां होगी जहां हम चाहेंगे आप सारे किलेदारों को आगाह करो कि सतर्क रहें और हमारा कोई आदमी खान से ना भिड़े और कान्हो जी जेधे को क्या जवाब दे लिखो शिवाजी राजे की ओर से कान्हो जी जेधे टापे भोर किला रोहिदा आपने जो पत्र भेजा उससे सब कुछ मालूम पड़ा आपने लिखा है कि खान आजम अफजल खान ने आपको जावली बुलाया है जहां की ओर वो खुद फौजें लेके चल पड़ा है खान आजम के साथ आपके कई बरसों के संबंध हैं इसलिए आपको जाना होगा लेकिन जाने से पहले आप जमानत मांगिए क्योंकि वो दगा देने में माहिर हैं इस काम के लिए अपने बेटे या किसी दूसरे को भेजिए स्वयं हरगिज मत जाइए आप समझदार हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं अफजल खां आपको पकड़ने आ रहा है अब आने दो राजे अफजल खां को आपसे खानदानी बैर है उसी ने आपके पिता को बेड़ियां पहनाकर जिंजी से बिजापुर तक घुमाया था उसी ने कनकगिरी की लड़ाई में आपके बड़े भाई संभाजी राजे को धोखे में रखकर उनकी जान ले ली थी और अब अगर खान मराठा रियासत में घुस आया तो हम उसे वापस नहीं जाने देंगे इसीलिए हमने जावली जाने का फैसला किया है आप और शंभू राजे यहीं रहेंगे बारिश सर पर है और जावली जंगल खान हमें ढूंढता हुआ जावली के जंगल में घुसेगा घुसेगा और फंसेगा राजे कान्होजी जेधे आपसे भेंट करना चाहते हैं कहिए कान्होजी खाने आजम के लश्कर में आप नहीं गए केदार जी खोपड़े और खंडो जी खोपड़े तो राजी खुशी उनके साथ मिल गए साहेब उन्हें अपने जागीरों का डर है और आपको नहीं है साहेब आपके पिता राजे शाहजी महाराज के कहने पर मैंने आपकी सेवा की मैं वचनबद्ध हूं मैं और मेरे पांच बेटे साहेब की तरफ से लड़ेंगे चाहे मेरा वतन किसी के हाथ जाए हम वचन नहीं तोड़ेंगे मराठा राज्य के लिए आप वतन त्यागने को तैयार हैं साहेब के लिए वतन का त्याग भी कर दूंगा पंता जी पानी का कलश लाइए आप हाथ पर पानी डालकर जागीर त्यागने का शपथ ले सकते हैं बिल्कुल मैंने पानी डालकर शपथ लिया है कि वतन त्याग कर वचन देता हूं कि मरते दम तक राजे शिवाजी साहब का साथ मैं और मेरे पास बेटे देंगे अब आप जाइए और मावल के बाकी देशमुखों को इकट्ठा करके उन्हें भी राजी कीजिए हमें जिसका डर था वही बात हुई जावली के जंगलों में लड़ना आसान काम नहीं है हम इस इलाके के पहले भी सूबेदार रह चुके हैं जी जेधे कहां मर गए वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता है हुजूर वो तो शिवाजी से मिल गया है अपने पांचों बेटों के साथ खबर है उसने अपनी जागीर पर पानी बहा दिया है इतना ही नहीं बाकी देशमुख भी तोड़ रहा है इस वक्त हमें प्यादों की नहीं बादशाह की फिक्र है उसके हारते वो खुद ब खुद पना मांगने आ जाएंगे सिद्धि लाल ये फलटन का जागीरदार शिवाजी का साला है ना जी हुजूर तो उस पर हमला बोलो और उसे गिरफ्तार कर लो अब हमें टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा और उनके कुछ मंदिर भी तोड़ने होंगे वहां का बड़ा खजाना हमारे काम आएगा लेकिन हुजूर पूना की तरफ कूच कब करेंगे पूना जाना ठीक नहीं होगा कैसा होगा सिद्धि हिलाल की हम वाई पहुंचकर शिवाजी को मिलने की दावत दें और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं ठीक है लेकिन इस काम के लिए एक मोतबीर एलची भेजना होगा ऐसा आदमी जिस पर शिवाजी को यकीन आ जाए राजे खान आजम अफजल का साहब के वकील कृष्णा जी शास्त्री स्वागत है कृष्णा जी शास्त्री हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा वेद शास्त्री विद्वान इस मंदिर में विराज रहा है आप तो जानते होंगे इसे रामदास स्वामी ने बनवाया था कहिए वही से यहां तक की यात्रा कैसी रही रास्ता टेढ़ा है और खतरनाक भी डरने की कोई बात नहीं खतरा जंगली जानवरों का है <laughs> हमारी खुशकिस्मती है कि खान आजम ने हमें याद फरमाया खान आजम आपको तो अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं शुभकामनाएं तो पंडरपुर और तुलजापुर से मिल चुकी हैं खान आजम अगर हमसे खफा हैं तो ये गुस्सा मंदिरों और गरीब रियाया पर क्यों उतारते हैं इसे नादान अधिकारियों की गलती समझिए राजे खान आजम को भी इसका सख्त मलाल है कहिए खान आजम का हमारे लिए क्या हुक्म है वो आपसे दोस्ती चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपका इरादा क्या है ये तो खान आजम के इरादों पर निर्भर है हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं हम तो समझौता करना चाहते हैं लेकिन खान आजम की मंसूबों की जिम्मेदारी कौन ले सकता है कहीं वो हमसे दगाबाजी कर बैठे तो दगाबाजी की गुंजाइश ही नहीं राजे आप तसल्ली रखें शास्त्री आप माता भवानी के दरबार में बैठे हैं क्या आप माता के सामने सौगंध खाकर कह सकते हैं कि अफजल खां की नीयत में कोई खोट नहीं बोलो शास्त्री यकायक चुप क्यों हो गए चाकर भले हूं तुर्कों का मगर पैदा हुआ हूं ब्राह्मण परिवार में भवानी माता के सामने झूठ नहीं बोल सकता तो बताइए हम अफजल खां से भेंट करें या नहीं भेंट से तो आप बच नहीं सकते मगर मैंने जो विजापुर में अफवाहें सुनी थी उनसे लगता है कि आपके साथ विश्वासघात होगा और मत कहलवाइए मैं अपने आका का नमक ख्वार हूं और देवी के आगे छूट भी तो नहीं बोल सकता एक बेचारे ब्राह्मण की परीक्षा मत लीजिए राजे हम आपकी परेशानी समझते हैं कृष्णा शास्त्री हमारी तरफ से खान आजम से एक गुजारिश कीजिए याद रहे मंदिर में झूठ बोलने से हम भी डरते हैं सच तो यह है कि हम खान और उनकी फौजों से खौफ ज्यादा हैं इसलिए उनके पड़ाव में जाने से हम कतराते हैं आप उन्हें हमसे यहां पार में मुलाकात करने पर राजी कीजिए साथ में सिर्फ चार आदमी लेकर आएंगे और हम भी ऐसा ही करेंगे <laughs> देवी भवानी आपकी रक्षा करें इस मुलाकात से हमें न जाने क्यों बेचैनी हो रही है अफजल खां का दूसरा नाम है दगाबाजी आप सावधान रहें आपकी और देवी की कृपा से हम कामयाब रहेंगे कल रात देवी ने हमें दर्शन भी दिए ऐसा लगा जैसे वो हमें आशीर्वाद दे रही हैं आप परेशान ना हो हुजूर, तयशुदा शर्तों के मुताबिक तो सिर्फ दो ही खिदमतगार जा सकते हैं इतने सारे सिपाहियों को देखकर राजे डर जाएंगे अगर वो वापस लौट गए तो फिर मुलाकात कैसे हो पाएगी दुरुस्त है कृष्णाजी पंडित यह गलती कैसे हुई हमारे साथ सिर्फ एक ही हशम जाएगा जाओ तो एक आध सिपाही साथ ले लेना जो हुक्म आप लोग वापस जाइए वापस जाइए वापस जाइए राजे खां चल पड़ा है हम भी तैयार हैं आपके साथ कौन जाएगा संभाजी भावजी और जीवा महाला साथ चलेंगे सिद्धि इब्राहिम दस बारह लोगों के साथ कुछ दूरी पर रहेंगे राजे क्या आप ही को जाना पड़ेगा मेरा मतलब है और नहीं कोई... हमें ही जाना होगा पता नहीं अफजल खां की मंशा क्या है तोप का इशारा मिलते ही तुम आक्रमण शुरू करना मेरे आदमी सब तैयार हैं राजे ये जी अगर हम लौट कर नहीं आते राजे अशुभ मत बोलिए अगर हम लौट कर नहीं आते तो हमारे अष्ट प्रधान बाल राजे को गद्दी पर बिठाकर मां साहिबा की सलाह से हमारा काम आगे बढ़ाना इब्राहिम जी ये खान के पीछे कौन है सैयद बंडा है हुजूर ये जबरदस्त पटेबाज है जी वाह जी रजे इसको देख लो इस पर से नजर मत हटाना जी रजे शाहान आजम अफजल खान जंग बहादुर सिपह सालार महाराज शिवाजी भोसले तो तुम ही हो फर्जंद सल्तनत आदिल शाही शाहजी के बेटे शिवाजी महीन हो मगर जहीन दिखते हो जनाब की इनायत है तब तो तुम हमारे पुराने दोस्त और साथी के फर्जंद हो आओ बेटे दूर क्यों खड़े हो हमसे गले मिलो बादशाह बन चुका था उसने ये समाचार पाया तो चुप रहा वो चतुर था फिर महाराज ने बंधावा भेजा तो उसने भी सिरों पर रवाना किया लेकिन फिर भी महाराज ने मुगल इलाकों को नहीं छोड़ा फिर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा हाँ शाइस्ता खां सतर हजार घुड़सवार और तीस हजार पैदल सिपाही लेकर रास्ते में तबाही मचाता हुआ पुणे पहुंचा और लाल महल में महाराज के रिहाइश वाले महल में डेरा डाला महाराज ने कुछ प्रतिकार नहीं किया कैसे करते अफजल खां की मौत की खबर मिलते ही बड़ी बेगम ने विशाल सेना महाराज को पकड़ने के लिए भेजी और महाराज कोल्हापुर के पास पन्हालगढ़ में घिर गए हम्म। कुछ चार पांच महीनों के बाद रात के अंधेरे में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी महाराज वहां से भागकर राजगढ़ पहुंचे मगर पुणे में शाहिस्ते खां जो बैठे थे <laughs> वो फिर कभी इसी बीच शाहजी महाराज अपने बेटे से मिलने स्वराज्य में पधारे कितने बरस बीत गए बेटे अब तो तुम खुद बेटों के बाप बन गए हो रानी साहिबा हमें लग रहा है कि हम आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं तीस बरस पहले का है ना जी महाराज माहौली पर तुम्हारे विजय की खबर सुनी तो आंखें भर आई तभी से तुम्हारे दीदार के लिए आंखें तरस रही हैं राजे आपके पिता भावुक है ये कविता और शायरी का शौक करते हैं राजे कविता और शायरी के शौक ने ही हमें तुम्हारी माँ साहिबा के व्यंग को समझने और सीखने की ताकत दी है माहौली का किला आपके चरणों में भेंट करना चाहता था आबा साहेब मगर माँ साहिबा ने कहा आपको शाही मुमानियत है हाँ इन्हें डर लग रहा होगा कि कहीं हम आदिल शाह को तुरंत किला लौटा न दें लेकिन आदिल शाही में अब वो दम नहीं रहा तुम्हारे खिलाफ अफजल को भेजना उनके तरकश का आखिरी तीर था उसके बाद भी वो कहाँ चुप बैठे हैं तुम एक ऐसा समझौता कर लो जिससे दक्कन के सारे राज्य एक साथ मिलकर रहें स्वराज्य को मजबूत करना है तो आदिल शाह के इलाकों को शामिल करना ही होगा हम्म, वे तुम्हें ऐसा करने दे तब ना वे तो खुद ही पूरे दक्कन पर अपना हक जमाना चाहते हैं निदाम शाही का हश्र तो तुम देख ही रहे हो यानी हम मिलकर मुगलों के खिलाफ दक्कनी महाज खड़ा करें ख्याल बुरा नहीं है लेकिन दक्कनी सल्तनतों में अब इतनी सख्त नहीं रही यही ख्याल आपको दस साल पहले आया होता हाँ ये भी सच है तो अब एक तरफ हमारा राज और एक तरफ मुगली साम्राज्य ईश्वर ने चाहा तो यहां तुम और कर्नाटक में वेंकोजी राजे इस सागर से उस सागर तक भोसले वंश का झंडा फहरेगा अब मुझे शायस्ता खां को लाल महल से निकालना है एक साल हो गया वो वहां पूना में पड़ाव डाले पड़ा है आप आदेश दीजिए राजे शाइस्ता खान पर हम टूट पड़ेंगे तलवार मैन में पड़ी पड़ी जंग खा रही है नहीं ताना जी हमारी ये मारो भागो वाली युद्ध नीति अब काम नहीं आएगी हमें कोई नई जुगत भिड़ानी पड़ेगी राजे पुणे से एक फकीर आए हैं फकीर भेजो भेजो कहिए भैर जी नायक कोई संदेशा लाए हैं शरीफ जी औरंगाबाद करके लिए अष्टमी का मुहूर्त सुबीते का है राजे उस रोज दूल्हा आधी रात को भंग पिएगा खादिम जाम लेकर सेवा में हाजिर होगा यसा जी हम अष्टमी की रात को लाल महल पर धावा बोलेंगे हमें हजार हजार सिपाहियों की दो टुकड़ियां चाहिए जो पीछे से हमारी सुरक्षा करेंगी हमारे साथ अलग से 400 सौ सदैव योद्धा चलेंगे हम स्वयं 20-30 आदमियों को लेकर महल में घुसेंगे मगर सारे पुणे शहर में शाइस्ता खां की फौजें फैली हुई हैं जसवंत सिंह के हजारों सिपाही हैं हर चौक और चौराहे पर दिन रात का पहरा लगा हुआ है जब शाइस्ता खां नींद में गाफिल होगा तब उस पर हम अचानक टूट पड़ेंगे वो सपने में भी नहीं सोचेगा कि हम ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं राजा का लाल महल था जिस पे शाइस्ता खां का हक था समय भी आधी रात का था खान भी नींद में गाफिल था चला राजा जो धनुष का तीर जी जी जी जी जी जी चला राजा जो धनुष का तीर जी जी जी जी जी जी काट के सिपाही पल भर में घुसा शिवराज सेज घर में खान की आंख खुली तो क्या सामने मौत खड़ी है क्या यकायक चिल्लाई बेगम क्षमा को बुझा दिया उस दम खान की जाती थी अब जान लपक कर उसने भरी कुदान राजा ने वार किया तो जरूर मगर किस्मत को न था मंजूर अंधेरे में दिखता कुछ भी न खान की कटी उंगलियां तीना सेनापति दुम दबा के भागा जी जी जी जी जी जी सेनापति दुम दबा के भागा जी जी जी जी जी जी सेनापति दुम दबा के भागा जी जी जी जी जी जी सुना है आप पूना गए थे आई साहेबा हम पूना से आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं औरंगजेब बादशाह के मामा अमीर उल उमरा नवाब बहादुर मिर्जा अबू तालिब जनाब शाइस्ता खान अपनी तीन उंगलियां हमें सौंप कर खुद अंधेरे में लाल महल से गायब हो गए शुभा हमें वचन दे दो कि ये इस तरह की आखिरी मुहिम थी आप अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे हमारी उम्र देखो अब सीधे औरंगजेब से मुकाबला है और आप शिवाजी महाराज जानते थे कि अब दिल्ली के बादशाह से लड़ाई छिड़ने के दिन दूर नहीं है लेकिन उसके लिए धन इकट्ठा करना जरूरी था फिर सन 1664 में महाराज ने सूरत का नूर उतारकर करोड़ों हुनों की दौलत हासिल की हासिल की या लूटी अरे भाई श्रीधर पंत राज्य क्या सिर्फ तलवार और मीठी बातों के बल पर चलता है फिर औरंगजेब भी बौखला गया होगा नहीं वो भी टक्कर का आदमी था इस बार इसने राजा जयसिंह को अस्सी हजार की फौज देकर रवाना किया राजा जयसिंह पुराना खिलाड़ी था उसने महाराज का सफाया करने के लिए शक्ति और युक्ति दोनों का प्रयोग किया महाराज चारों तरफ से घिर गए और आखिर उन्हें हार माननी पड़ी इससे उनके साथ ही नहीं बिगड़े क्यों नहीं बिगड़े महाराज जब पनालगढ़ की लड़ाई में मुगलों के साथ शामिल हुए तो उनके सेनापति नेताजी पालकर जानबूझ के देर से पहुंचे और महाराज पराजित हुए जब नेताजी को निकाल दिया गया तो वो झट से आदिलशाहियों से जा मिले यहाँ राजा जयसिंह को चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज भी आदिलशाहियों से मिल जाए इसलिए उन्होंने फैसला किया कि महाराज दिल्ली जाकर बादशाह से स्वयं मिले राजा साहब अगर आगरा में हमारे साथ दगाबाजी हुई तो राजा शिवाजी आपके साथ दगाबाजी करने का साहस कौन कर सकता है लोगों में तो आम है कि आप में एक दैवी शक्ति है जो हर बार आपको संकट से बचा ले जाती है हाँ देखना है इस बार संकट का निवारण कैसे होता है ये संकट नहीं स्वर्ण अवसर है आप हमारी बात मानिए और आगरा जाइए और फिर आप अपनी तरफ से तो नहीं जा रहे बादशाह ने आपको बुलावा भेजा है हो सकता है वो आपको दक्कन का सूबेदार मुकर्र करें वही दक्कन जो आज तक मुगल सेनापतियों के लिए दफनगाह साबित होता रहा है क्या पता शायद आपके हाथों वहां हुन बरसे मुगलों की चाकरी में बड़े खतरे हैं राजा साहब दक्कन का राजा ही हमें स्वीकार कर ले तो बहुत है लेकिन हमें उसकी नियत पे शक है राजा शिवाजी आप बेखटके आगरा जाइए आपका बाल तक बांका नहीं हो सकता हमारे बेटे युवराज राम सिंह आपकी देखभाल करेंगे हम आपको वचन देते हैं अगर बादशाह आपको धोखा देता है तो हम भवानी माता के चरणों में अपना मस्तक चढ़ा देंगे सूबाए दक्कन से सरदार शिवाजी राजा साहब नजराना पेश कीजिए तबाह किया गया है पांच ही मनसबदारों में पांच हजार की मनसबदारी तो इस बच्चे संभाजी को दी गई है ये हमारे सामने कौन खड़ा है राजा जसवंत सिंह ये भगोड़ा जो हमारी फौज को अपनी पीठ दिखा चुका है हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम जा रहे हैं राजा साहब राजा साहब राजा साहब राजा साहब ये क्या कर रहे हैं आप राम सिंह तुम अपने बादशाह से जाके पूछो कि वो क्यों हमें जलील कर रहा है हम जब से आए हैं हमारा अपमान किया जा रहा है हमारे स्वागत को कौन भेजा जाता है एक मुंशी हमें पंच हजारी में खड़ा किया जाता है जसवंत सिंह के पीछे हमें सिर्फ सरदार कहा जाता है कहां के सरदार हम स्वतंत्र सार्वभौम राजा हैं किसी के झंडा बरदार नहीं राजा साहब इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा क्या कर लेगा तुम्हारा बादशाह हमारा सर उड़ा देगा यही ना हमें इसकी परवाह नहीं राजा साहब हमारा अनुरोध है आप चाहे तो... चाकरी करने नहीं आए हैं हम नहीं जाएंगे शिवाजी आप खफा होकर भरे दरबार से उठकर चल दिए क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं दकन के राजा को पंच हजारियों के बीच खड़ा करना क्या आपको शोभा देता है जाहिर है इतना छोटा अहदा आप कबूल करने को तैयार नहीं ये हमारे कारकुनों की गलती है हम आपके साथ दोस्ताना ताल्लुका चाहते हैं आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं आपके भाइयों के साथ क्या सलूक किया गया है यह हमें अच्छी तरह मालूम है शिवाजी हम आपकी साफ गोई की दाद देते हैं हम मराठों के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते आप जो सुलहनामा चाहते हैं कहें हमें मंजूर है हम आपकी तख्त नशीनी को भी मंजूरी बख्शने के लिए तैयार हैं यानी हम आपकी इजाजत के साथ राज्य अभिषेक करा सकते हैं आप बहुत जल्द खफा हो जाते हैं इस मुल्क में चला आता 200 साल पुराना दस्तूर यही रहा है मुगल साम्राज्य खुद 200 साल पुराना नहीं है हुजूर और बाकी राजा दिल्ली की मेहरबानी के मोहताज रहे ये परंपरा तो सौ साल पुरानी भी नहीं है मगर इन सौ सालों में किसी ने आजाद राज कायम करने का ख्वाब नहीं देखा है अनेक वर्षों के बाद तकन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया जहां इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था क्या वहां की बद इंतजामी के जिम्मेदार हम हैं वो इलाका आपका था कब आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीक को छोड़ दिया हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता शिवाजी तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम हमारे सामने हमारी तबाही की बात करो अगर हमने राजा जयसिंह से वादा ना किया होता तो इस हिमाकत की कीमत तुम्हें अपना सर देकर चुकानी पड़ती हम तुम्हें रुखसत देते हैं राजा साहब अगर तुम दिल्ली के तख्त के साय में नहीं रहना चाहते तो मत रहो हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते राम सिंह इसे सलाबत खां की हवेली में रखा जाए कड़े पहरे के साथ ना अपना हमारे वाले साहब चार पांच महीनों तक महाराज को बंदी रखा गया शिवाजी महाराज ने बादशाह औरंगजेब के नाम कई सिफारिशें भेजी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए मगर कोई जवाब नहीं मिला महाराज के अंगरक्षक राम सिंह के आदमी थे अब बाहर शाही फौज का कड़ा पहरा था फिर बादशाह ने राम सिंह को हुक्म दिया कि महाराज को खत्म कर दिया जाए दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा कुंवर राम सिंह सलावत खां आप लोग इस वक्त यहाँ खैरियत तो है राजा साहब बादशाह ने हुक्म दिया है कि मैं अपने सिपाहियों का पहरा यहाँ से हटा दूं और यह भी सुना है कि आपको किसी और जगह ले जाया जाएगा क्या बादशाह हमारा काम तमाम कर देना चाहता है हम बहुत असमंजस में पड़ गए हैं राजा साहब एक तरफ बादशाह का हुक्म दूसरी तरफ पिता को दिया वचन क्या आप चाहते हैं कि हम आपको वचन से मुक्त कर दें उससे क्या होगा राजा साहब एक बार मेरे पिता ने वचन दिया है तो मैं भी उससे वचन बंद हूं राजा साहब हम ये चाहते हैं कि आप यहां से फरार हो जाएं। जब तक आप हमारी इस हवेली में हैं ये तब तक ही मुमकिन है बाद में आपको फौलाद खां कोतवाल की हिरासत में रखा जाएगा मगर हवेली पर भी तो फौलाद खां के सिपाही होंगे आप कल सुबह सबसे पहले शहर के गरीबों में मिठाइयां बंटवाइए मिठाइयां लेकिन उससे पहले आपको सख्त बीमारी की वजह से पलंग पकड़ना होगा क्योंकि यहाँ रिवाज है बीमारी में मिठाइयाँ बंटवाने का रोज यहाँ से शहर की तरफ आपको बड़ी बड़ी डालियाँ जाती हुई दिखाई देंगी शुरू शुरू में सख्ती से मुआयना होगा बाद में पहरेदार इसके आदि हो जाएंगे दक्षिणा दक्षिणा मिठाई हम शक्ल ही रोज बुलवाया कपड़ा उसे अपना पहनाया अपने जैसा पलंग पे सुलाया खुद भी चाकर का भेज बनाया अपना बेटा डाली में बिठाया अपने कंधों पे भार उठाया बना था राजा आज कहार जी जी जी जी जी जी बना था राजा आज कहार जी जी जी डालियां तैयार हैं डालियों की हुई पर न आया खाया कि अंदर कैसी मिठाई थी राजा ने जुगत पिड़ाई थी भवानी पूरी सहाई थी उड़ गया पिंजरे का पंछी दी दी महाराज आगरे से कैसे गायब हो गए इसके बारे में कई अटकलें लगाई गई हैं एक फ्रांसीसी लेखक का कहना है कि खुद औरंगजेब ने उन्हें गायब हो जाने दिया क्योंकि औरंगजेब उनका आगरे में क्या करता वाह वाह वाह बड़ी मेहरबानी की उसने हम्म। अरे महाराज सही सलामत लौट आए यही बहुत है उसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने सारे किलों पर अधिकार जमाया राज्य की इंतजाम की ओर ध्यान दिया अब समय आ गया था कि महाराज मूर्धाभिषेक छत्रपति बने लेकिन वो भी कोई आसान काम था अरे हाँ कुछ पंडितों का कहना था कि वे संस्कार विहीन थे अरे बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए फिर काशी के पंडित विश्वेश्वर शास्त्री गागा भट्ट ने शास्त्रों के प्रमाण पेश किए तब कहीं जाकर किले रायगढ़ में जून सोलह में महाराज का राज्याभिषेक पंडित गागा भट्ट के हाथों संपन्न हुआ श्रीधर पंत ये दृश्य आज भी हमें दिखाई दे रहा है स्वस्ति न इंद्रो रद्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न तारक्षो ने 对。 स्तंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है पौन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर जो सहस बाह पर राम द्विज राज है दावा दुम डुंड पर चीता मृग झुंड सफर क्यों मल छपन सफर शेर शिवराज है क्यों मल छपन सफर शेर शिवराज है शेर शिवराज है शेर शिवराज है छत्रपति शिवाजी महाराज वृद्धता की तरफ झुक रहे थे फिर भी राज्याभिषेक के बाद उन्होंने दूर दक्षिण तक आनंदवन भुवन स्थापित कर दिखाया और 3 अप्रैल 1680 के दिन महाराज इस लोक को छोड़कर कूच कर गए विजय गाथा समाप्त हो गई <laughs> आज दस सालों बाद फिर गढ़ आना हुआ है संपतराव सन अठारह में आया था याद है ना तब से आज तक आप शिवाजी महाराज की कथा सुना रहे थे आ, मैं कहने जा रहा था आप गढ़ से उतर सकते हैं आ, कैसे हम नहीं समझे दस बरस पहले आपने कहा था कि महाराज का हुक्म नहीं है हम गढ़ छोड़कर नहीं जा सकते लेकिन अब चल रहा है सन अठारह अपने गंगाधर पंत टिड़क है ना उनके सपूत बलवंतराव टिड़क ने शिव जयंती का उत्सव शुरू किया है शिवाजी महाराज दोबारा आए हैं संपत राव आइए उनका स्वागत कीजिए शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवाजी की मौत के कुछ दशक बाद मराठों का प्रधानमंत्री जो पेशवा कहलाता था राजा पर हावी होकर असली सत्ताधारी बन बैठा दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इतना कमजोर हो गया था कि उसने सारे दक्कन में चौथ वसूल करने का मराठों का अधिकार मंजूर कर लिया इतना ही नहीं पेशवा बाजीराव ने मालवा गुजरात और मध्य भारत पर भी कब्जा जमा लिया 1737 में उसकी फौजें सीधे दिल्ली के दरवाजों पर जा पहुंची ऐसा लगता था पूरे हिंदुस्तान पर मराठा छा जाएंगे उत्तर भारत पूरी तरह पस्त और बर्बाद हो गया फिर नादिर शाह के जानशी अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत के पुराने जंगी मैदान में मराठों की एक बड़ी फौज को बुरी तरह हराया पानीपत की हार ने मराठों को ऐन उसी वक्त कमजोर किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत बनना चाह रही थी हिरण्य हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूत जात पतिरेक आसी सदाधार पृथ्वी कस्मय देवाय हविषा विधेम वह था हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभिदे कर जिसके बल पर तेजो मैं है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर पहली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम अभिदेकर